Ben, presento hoxe esta proposición non de lei que foi rexeitada como emenda e que quero defender hoxe. En funcionamento dende os anos 40, Astano enseguida converteuse na columna vertebral da economía local de Ferrolterra, así como nun referente mundial na construción de petroleiros, proporcionando emprego estable de calidade a máis de 6.000 persoas. Pero a entrada na Comunidade Económica Europea, traumática para casi todos os sectores galegos, supuxo o primeiro veto e o inicio dunha saga de reconversións que deixou en apenas 300 traballadores os máis de 6.000 dos anos 70. 50. Astano dirixiu entón cara, dirixiuse entón cara a un mercado moi específico e moi especializado, as plataformas offshore, E cando parecía que consolidaba o seu resurdimento, apareceu o segundo veto que apenas deixaba marxe máis alá do sector militar pouco antes, pouco despois da fusión da antiga, antiga Bazán e que dera lugar a Navantia. Os asteleiros da comarca Ferrolá, que estes últimos anos foron sobrevivindo con eventuais contratos, hoxe, tras a negativa do Partido Popular a construción do dique flotante, buscan carga de traballo na ólica mariña nunha nova reconversión. Hai tres décadas que a comarca de Ferrol caeu en desgraza e nunca máis se recuperou. Que ruido. Tal é oh, así... Silencio, por favor que a cidade de Ferrol pasou de 91.402 habitantes en abril de 1974 a 70.389 actuais. Nos anos 70, mentres outros países apuraban a tomar medidas de protección ás respectivas industrias naveiras, con potenciación do mercado interior e subvencións que compensaban diferencias entre o prezo normal do buque e o prezo xaponés, o Estado español miraba para outro lado, cando o INI posuía o 50% de AESA, o 60% de Astano e o 100% de Bazán. En abril de 1974 alcanzaba a máxima cota con 7,8 millóns de toneladas de rexistro bruto e a principios do 75 xa baixara a 5 millóns. A partir de aí a caída foi en picado. Sobreviñeron estudios e se adoptaron medidas de reestruturación ata chegar ao plan de viabilidade dos grandes estaleiros do ano 82. A chamada reconversión naval xerou multitude de protestas e folgas, pero o goberno de Felipe González sacrificou a Astano, quedando este asteleiro sometido ao veto da construción de buques para a Mariña Civil veto que acaba de levantarse o día 1 de xaneiro de 2015 acompañado de algúns anuncios de encargos para o sector eólico. Aínda hoxe non existe un pronunciamento oficial por parte da dirección de Navantia nin tampouco do seu único accionista, SEPI, ao redor do novo escenario, mais sí un recoñecemento á representación sindical dos traballadores e traballadoras que levan anos reclamando a elaboración dun plan industrial que sitúe os obxectivos para esta factoría que pagou como ningunha outra a reconversión eh, industrial e a entrada na Unión Europea. As, perspectivas do sector da construción civil, naval civil, son moi interesantes de cara aos próximos anos, non só na fabricación de buques cada vez máis grandes para transportar gas ou petróleo, senón tamén para a propia actividade offshore, coa construción de barcos complementaria para dar servicio ás propias plataformas e mesmo a eólica mariña. Os sindicatos de Navantia a Galiza responsabilizan a SEPI de non ter traballado para incorporar con garantías a estos novos mercados, potenciando as áreas de I+D, construindo o dique flotante e formando personal. Navantia, segundo a propia SEPI, é unha empresa dedicada ao deseño, construción e integración de buques fundamentalmente no ámbito militar, constituída a partir da segregación da actividade militar de Izar e do acordo suscrito entre SEPI e a propia Izar e os sindicatos estatais mayoritarios. Navantia é un dos principais sistemas navais militares existentes no mercado internacional, con capacidade de afrontar novas construcións, mantemento e transformación. É unha das poucas compañías con capacidades total de deseno, desenrolo, produción, integración e apoio logístico integrado de plataformas, propulsión e sistemas navais de combate e de entrega de buques plenamente operativos. Pero esa é a navantia militar. Estamos falando do asteleiro civil. Polo tanto, é primordial dotar de actividade a este esteleiro. A vida conta de que o buque flotel para PEMES está prevista a súa entrega en suyo do ano 2016 e que a quilla do BAN non se realizará polo menos hasta, abril do mesmo ano. O Comité de Empresa segue a manifestarse reclamando apoio ao sector naval e un plan estratégico que é fundamental para a Bisbarra de Ferrolterra. E agora o Tribunal Xeral da Unión Europea vende anular a decisión decisión da Comisión Europea contra o Taxlix que estivo en vigor entre os anos 2007 e 2011 que competencia declarou ilegal tras unha demanda dos hosteleiros europeos encabezada por, por Holanda. A Xustiza Europea declara agora que o Taxlix non constituía axuda de Estado, eximindo os investidores de devolver os beneficios fiscais obtidos e condenando as costas á Comisión. Pimar estudiará a posibilidade legal... Silencio, por favor, prego silencio. ...para que se reparen os danos e presuntos prexuicios causados ao sector naval privado. Durante os tres anos que o caso estivo nos tribunais, o Estado español desenvolveu e puxo en vigor un sistema de financiamento alternativo, o novo Tax a finais de 2014 que axudou á contratación de 25 buques no Estado, pero ningún deles en Galiza. A comunidade galega foi a máis afectada pola ilegalidade declarada do LICs por, eh, pola Comisión Europea, non só polo importe das devolucións que suporían o 50% do total, senón pola paralización total do sector que supuxo a anulación do vello LICs que agora Luxemburgo considera totalmente legal e que costou 8.000 postos de traballo perdidos, seis esteleiros pechados e unha ferida case mortal o sector naval galego. Por non falar do que supuxo para Ferrolterra, de migración, de pobreza, de perda de poboación e de futuro. Ferrolterra leva 30 anos padecendo as políticas anti-Galiza do Estado español, que apagou como ninguén a entrada na Unión Europea tanto no sector leiteiro como no sector do mar, como no sector da construción eh, naval. Non sabemos, non se pronunciou a xunta, non a escoitamos sobre se si vai actuar, se si vai facer algo en relación con esta sentenza que reconoce a legalidade do Taslis. Solo se pronunciou Pimar, só se pronuncian os traballadores e as traballadoras do naval. A xunta de Galiza está muda. É algo alucinante, algo increíble, que unha medida que costou o peche de seis esteleiros galegos, que supuxo o despedimento de 8.000 traballadores e traballadoras que agora se considera que foi indebida esa medida non teña ni unha sola crítica, ni unha sola declaración do goberno galego. Por eso, ante a relevancia social, económica e laboral que o mantemento da actividade do sector naval, en concreto no asteleiro de Navante a Fene ten para Galiza, ante a inoperatividade da SEPI para levar adiante carga de traballo naval, non na eólica, senón para construir buques, interese en que Navantia Fene siga construindo buques, hasta as posibilidades reais de atraer contratación de obra civil tras a sentenza do Tribunal Europeo, sabendo que Navantia dispón de persoal preparado, cualificado para a construción naval, Esta eh, proposición non de lei insta a Xunta a iniciar o proceso de reclamación a SEPI da titularidade das instalacións de Navantia Fene en aplicación ao artigo 4 da Lei 5-2010 de 26 de suño de fomento do sector naval de Galiza. Espero que esta vez o Partido Popular aposte por Galiza, aposte polo naval e vote a favor desta iniciativa. Nada máis, moitas grazas. Grazas, señora Martínez. Intervención eh, dos